Nek urtean, aurria denbora azkar pasatzen eta. Orduan, aurten hartu dute erronka bezala ba, txindata jo baino lehen aldeitia. Baina, pedagogia 2.0 eta guzti hau, ezagutzia ezin da egin golpe batetik eta petxakutxa batean guk izan genuen irakasle bat filosofian esaten zuena irakurtzen genunetik amarretik bat, lehenengo aldia ulertzen genuen asko zela. Bigarrengoan bat eta erdi eta horrela juten dela bizitza. Baitare, ere, euspaita entzuli izan dut, powerpoint batek zure amonak ere enteintzeko maun izan berdula. Asi da eta listo. Baina ez da nola egiten den bos minutun. Bueno, hor da zengo naiz. Nondi atorren terminoa e, hogei garremendearen bukaeran, horre eh, niskeip eta guzi horiekin, web 2.0 ba informazioaren transmisioaren inguruko konzeptuak eta zabaldu ziren. 2004 ingurua Facebook eta egin, web 2.0 elkarlana eta guzi hori. Eta 2008-etik aurrea, ba, sare sozialak eta Google tabar, web 2.0 non nabigatzailea bere erabiltzailera egokitzen den. Bueno, Bez? Hai mutu du, nire perfecto naukan, eh? besti honetan, baina bueno. Jarrita dago nahi duenak ikusi gero, manso, ba, zean, Twitter. bai? Orduan, eh, eh, korrelazio eh, hortati, ba, bueno, pedagogia iru punto edatzen ikusten dugu. Eta zein diren orduan pedagogia iru horren onjarriak? Ba, bueno, horren, igual, entzuten hasiko gea den buakin, John Hattie, Australia Ricker, bueno, no, Australia Ricker lari bat, Carol Dweck, garun desberdinak, marzano, ta, marzanoren taxonomia, irakaste efikaza, bisonet, Richard, barak rosen zain, direct instrukzio, da behar. Orduan, hoien ingurutatik, eh, e, o, eh, Stefan Kot deitzen den kanadiar batek, ba, pedagogi 2.0 martxan jarri zuen. Eta 2008 garren urtian, horrelako errepresentazio grafiko bat aurkitu denu, Eta gustatu, Eta bat beste adarra zegin eta hi, zer dek zea autogenerante hori, hoi nola jartu euskeraz. Eta, bueno, orduan, nik euskera zartzen ditut, bestela konsideratzen dut ez du ala ulertu. Bueno, ebeti horra izan da, eta nik beste dizkultzetan irakurritako ez baut, konsegitzen euskera zartzea, ba, oain ez dut ulertu. Vale. Orduan, lanak, pedagogia 1.0, urbiltza autogenerantea, autonomia, respetua estrategiak, ikasten irautea, azkar bilbardik, motivazioa, kreatibitatea, bon, gelaren kudeata, eta, bale, Guztiontatik, 2008. eta malau garrinean aukitin horlako beste infografia atkazik. Eta bertan, konparatzen zituen pedagogia bat, bi eta iru. Eta, zan, bauri esko da jarri berdit. <laughs> Orduan, nola antolatzen du pedagogia batek klasea? Ba, irakaslea dago, menbezela, eta entzuten dute, eta harrapatzen duena, agarrapatzen du, eta listo. Bueno, pixka gehiago egiten da, eh? Gero, nola antolatzen du pedagogia 2.0, bueno, nagusiki elkarlana, taldelanak, pinaka, iruñaka, eta proiektuak, da bar. Eta nola antolatzen du pedagogia 2.0, ba, autonom, autodinamika sortzaile, da, bueno. Eta ze izango da hori? Bueno, orduan aurrea jarraituz, norbatek, Hemen agertzen dien, diapositiba gehiago ikusi nahi baitu, ba, ikusi beharko du, Twitteren dagon eh, beste presentazioa, ben jarri zan diot, saltatu, saltatu, <laughs> bestela ez dena presentatu. Orduan, pedagogia bat puntu zeren e, eh, nagusia da kontrolatzea, dena ematia, irakasleak kargarik ez izatea, nik dena manduot, aliak bideu, zemata harrapatu duten, beste asunto da. Bi puntu zerena da, talde lanak, elkar, bizitza, atxekimenduak, bueno, vinkulazioa guzti hori. Eta hirugarrenak izango luke xede igual ikasten irautea. Beste gero bai, baina honen hau zentratzen da gehiaguntan. Eta errentezio kontuetan babakizu ze den. Eh? Bat punto zerorekin, nizartuko urro lioa, tenor ez daugatuko aurrat zaldin jade zertaz, etc. Bai? Bi punto zerorekin, konsideratzen da, amarrete giru zei bitartien gordetzen diela, eta beste honek pretenditzen du izatia zazpitik amarrea konsogitzen duena. Bueno, eta gela nola antolatzen den, ba, tipulak, en, endanan edo filan jarriak eta irakaslea frentzian eta hola. Bueno, eta lan ekipoak, ba, hor gabiltza, espazioak nola eraberritiko eta zeltasun aginta eta hirugarrenak pretenditzen du klasea movimentuan. Era dinamikoan, oanko alkilegin, manejatzen dien maio eta histori guzti horiek. Bai? Bueno, eta aurrez egiko, beste lehenak iritsiko da. Hor eh, demora dago, eh? <laughs> Konklusio eta pasako naiz. Jo zuek ikusi, falta diena. Hala, orduan, ze gertatzen da pedagogia bat punto zero honekin? Ta honetzako grabena hau izan da nire esperientzian, ez? Irakasleak jota ebaindua bukatzen du eguna. Txiki harra Baina, maitzak, urrengo honi galdetzen duzu zerta zen, bueno, nola zuen irakasleak izena, eta hor porai porai batzen dira, ez? Bueno, orduan, Ze pasatzen zaigu bi zerorekin? Ba, elkarlana bai, bat egiten du, beste gizorra jotzute, etc. Ben? Eta horretaz aparte, ba, ikasle guztiak atenditzeko zeltasun ditugu. Eta gozaten dugu, ba, hori, egokitu bertugu, la programa, eta sortzen da folio irakasen hartin, ez, denantzan, maila bera, bueno, asuntoa da, ezin iritsi gertatzen zen gehala, ba, bi honetan ere. Eta iru garrana, ba, proposatzen du kolaborazioa. Ez bakarrik elkarlana, baizik kolaborazioa. Laboratu, lan egin, ko, elkarrekin, Bueno, eta karpena eginez. Hemen bloke batin jarria. Hoi kontura, begiratzen. <laughs> Ordon, errespetua, autonomiaren garapena, ikasten irautea, eta emaitzen progresioa. Eta emaitzen progresio hortan, gelaren euniko largo itamabosten progresioa. Bestela ez dago label kalitatea pedagogia 2.0 rentzat. Eta horretaz aparte, irakasleak eta irakasleek Eta ikaslean, ikasleen artean, konselio talde bat sortzen da, elkartzaintzeko. Gili ganta konpainia, ez kolber eta moralitate kontutan da behar. Elkartzaintza azken helburu. Bueno, orduan, komunitate osaren emaitzen hobetzea da, talde guziaren egingizuna, ez bakarri bakotxarena. Bueno, eta ez da irakasen da ere. Orduan, hemen, gauza beha esana. Kolaborazioetik, eh, kolaborazionetik, edo, inguri hortako, konzeptuetara pasatzia da helburua. Bueno, eta, Ni izan nio, jo, nago politiek, baina nola funtzionatzeko nek. Eta, jo, harri garrila da 2000 eta mikatiko mundu noldatu den. Twitterren zuk idazten duzio australiago batei derantzun egiten dizu. Bueno, hemen guagaldi maztu erantzuten, eh? <laughs> Baina, Kanadi harraketo edena gerantzu eta, aiba, ba, derrepente, komunitatea sortzen dira non, ja txapel ez dago... nun jarrikot? Lonze eta ez ziberritoitan, baina pixka gorago ere badago pedagogiarik eta existitzen da ezagutzari eta jakintzari. Bueno, eta nola funtzionatzen dugu honek. Orden Steve, Stefan Kot honekin, ba, okurritu, animatu nintzen idaztea. Horle, lehen itzai den buruti pasareiten, idatzi zilegeni dakien, dakien horbat Bueno, kambiatu da mundua. Orduan, presentatu zian bere faseak, nola antolatzen dituen, zeak, e, bere klasiak eta bera. Eta, orduan, lehenengo fasea, bigarna, diruarna, aurre ezagutzen biltzea, irakaste esplizitua, direct instruction, hori egon gogea bandik, modelajea eta kalmagin, banak eta binak eiruñaka ditendien dien talde lanak, hori pixkat baik, eh? Pro, proiektuetan eta guzioetan badabiltza, ebalazio formatiua, mm, hemen, eh? Ez, ez, ebalazio formatibo denian inberda, bai, eta gehozga gaizisten. Ez du, denbora izbe, zein mat behiratzen ditugu, zein ikasle behatzen ditugu, zein mat ezaguarri amasei, bi, bai, ni bi gina Total, nota berdina ateratzen da bukaeran, eh? Bueno, eta urrengua da, hirugarren fazian, aiba, ba, ikertzeak, lortutako ezagutzen aplikazioa, haitu du zerbait integrazioa zebatiola, eta gero aia balazio formatiboa. Eta aiba, oso interesantia non kokatzen den ebalazio formatiboa. Eta ebalazio formatiboa gaina, erroreak egiteko egin, eta inork ez dezala konturi izan bukaeran. Ikasteko izan zen eta. Bueno, Hala, orduan, pedagogia bat, bet, eta bik, eta iruk, bakotxa bere lekua eta bere garaia ditu. Zer falta da, segundo bat? Bueno, eta dosifikatu erra dago, bai? Eta ongi dosifikatze hori, aparte, resultadoekin. Ez du bale jo oso politia da, eta bar, emaitzak, mamertu. Eta emaitzak neurtu imerdia. Eta Estefan honek, eh, ba, antolatu zuen Watson 2.0, ekste erraldoi bat, eta orduan, ba, erosin genion, eta Eta bain probe iru zerokin dabil, baina ni eusko horreizaki eta esan nuen, hau mudelekin inberdik. Hor, Hemen? Hemen jartan du mudel, bai? Baina muitu duk, ba, bat eti bestea eta geodraif eta ba, eh, eh, bueno, mundu badau. Hala, urrenguan PDF-a den naiz eta berta manejatuko dena. Pasai ditu zazpi minutu. Bueno, ale, orduan, mudelek ditu, aski, balia bide, sekuentzia didaktiko guzietako fase bakoitzeako beharrezko dituzun bitartekoak montatzeko. Ez dut beste joren berrik. Oain arte nera eta horrela relatu naiz, eta listo. Beste ekin zabiltzetenak, jako Eta, berdin, ikastakoaren aurkitarako baliabideak behar ditugu tantolakotu ditugu. Eta horiek aia partekatzen, hemen goia matematizu, pun, Moodle Club bate da. Moodle Club horretan, gomendatzen dizuet kontu bat erekitzia eta bertan esperimentatzia. Hor fallatzen du inoiz. Esan edut, ez da, ezke, eh, gure ikastolako, zeak, kudeatzaliak, e, eh, model ez eh, da, e, da, direkto, independentzia. <laughs> independentzia. <laughs> bueno, ez da, deklaratuko dudan gaur edo beste un batin. Bega, hor tutoriala prestatu ditugu hor, eta agertu nahi dizuet baita ere, ba, non dagoen, nik Moodle Flow nundako dan, eta nor, alimatuko aliz norbait, tutoriala horiek bertekatzea, eta bai hori 2.0 gehiago tiratzea, eta ikastaron moduan prestatu dizuet, etc. Eta, listo, baitare, Twitterren, IF... <laughs> IFB deitzen den eh, Twitter honetan, partekatzen dugu euskeraz, frantsesez, inglesez eta gazteleraz, pedagogia zientifiko kontutan dabiltzan gogoeta guztiak. Horretaz aparte, menortu zaina, hau 6.2 da, Eta, datorren urteako ingo gustoa guztua, pedagogia bat hori nola bilakatu bat bat, pedagogia bi nola bilakatu bi bat, eta iru, bat. Eta gur. Bukaeran musika zegoen, baina ez duten behin man, musik